э нелерди эле атасың энурбек бизде бир китеп бар эле білесің билесиңби кантип жүз жыл жашаса болот дегенчи ошол китеп каякта а мен аны өрттөп салгам мен аны чын эмне өрттөп салдың көп болды ғой мен ешік алып чыгып өрттөп салгам мен аны мен башың иштейби эмне өрттөп салдың аны кокус апаң келіп тұрып, оқып қалсам не болот ал китепти